فيه الحقيقه مرض فتاك يفتك بالنفس الانسانيه ولما يستشري في المجتمع يصير العالم يعني صحراء قاحله لا خير فيها هذا المرض هو مرض الانانيه الانانيه صفه ليست من صفات المؤمنين ولا من صفات المسلمين ولا من صفات العقلاء لان الاناني اكبر ما يتمتع به صفتان سيئتان ومصيبتان عظيمتان الكبر والغباء الاناني متكبر وغبي كيف الانسان لما يعني تكبر الانا عنده يصير العالم من حوله اربع مرايا مرآة في الوجه ومرآة في الخلف ومرآة عن يمينه ومرآة عن شماله فيرى الاناني نفسه ألف أنا يعني هو يشوف نفسه إيه ألف أنا سبحان الله لا يرى في العالم إلا نفسه ما يشوفش في العالم أنا فقط أنا سبحان الله العظيم يعني الأنانية تنهي حياة صاحبها نهاية سيئة دائما ليه؟ كان المرض العضال اللي عند فرعون مرض الأنانية أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وبعدين تعلو انانيته فيقول ايه ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد تعلو به الانانيه الى ان وصل الى الكفر وقال انا ربكم الاعلى يا الله شوف الانانيه وصلته لفين فلا يرى الا نفسه الاناني اول صفه سيئه فيه انه لا يسمع نصيحه الاخر ما يقبلش على ابدا ومعتبر نفسه انه لابد ان يرى العالم برؤيته ما اريكم الا ما ارى فرعوني النزعه انا الصح انت الخطا انا على الحق المطلق وانت على الباطل المطلق انا على الصراط المستقيم وانت على الطريق المعوج يا الله فهو ايه يعني يعني عايز يعني يعني يعني الذين يهتفون بالانا بالانا بالانا والعياذ بالله يعني عايزين يجعلوا نفسهم هم السنت هو المركز الكون الكره الارضيه كلها تدور من حوله فلا يرى فلا يجب ان يرى العالم الا برؤيته ولا يجب ان ياخذ العالم الا بافكاره وهو سبحان الله العظيم ما وضع يده في خضراء الا ويبست وما وضع يده في في في في في بساتين الا واصبحت صحراء جرداء من الخير لانه هو نفسه من جوه جرداء اجرد من الخير ليس فيه خير ليه؟ لانه سبحان الله هو يرى نفسه فوق العالم شايف نفسه فوق كيف قارون ذهب اليه كريم الله موسى لياخذ زكاه ماله ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه الى القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين يعني لا تنسى آه، فضل الله وشكر الله وحمدا لله عز وجل على ما رزقك فكأن موسى يقول له أين زكاة الأموال يا قارون؟ والمال من؟ مال الله الذي عندك يقول لا <laughs> هذا مالي انا سبحان الله يعني زي يقول المثل العامي مالي اعمل به ما بدالي لا المال ليس مالك المال ليس مالك وقال في انويه عجيبه انما اوتيته على علم عندي هذا المال انا حصلته بعلمي ومجهودي ودراسات الجدوى وبالسهر ليل نهار لم يذكر فضل الله قط فلما لم يذكر فضل الله قط صارت كارثه الان لما تدخل في البيت تحيل البيت الامن الى انقاض بيت الى انقاض بيت الى بيت مش قايل للسقوط بيت ساقط بيت سقط ليه؟ لانه لا يرى الا نفسه قارون قال انما اوتيته على علم عندي انا انا الكلام جبته بالعلم بتاعي سبحان الله الانا الكبر قال يعني انا خير منه ابليس والعياذ بالله رئيس المتكبرين عميد كليه الكبر والعياذ بالله رئيس جماعه الكبر ماذا قال؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ازاي اسجد يعني اسجد لما خلقت طينه معقول هذا الكلام وهو مع انه الغبي لا يعرف ان الطين افضل من النار الطين لو رمينا فيه حبه تنبت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والنار لو القينا فيها حبه تحترق وتنتهي يعني هو للاسف الشديد الـ الـ الـ الـ النار طاقه لكن الارض معطاءه الارض معطاء بس وتعطي من ضمن ما تعطي تعطي طاقه سبحان الله فلكن الغباء والانانيه هي التي جعلت هذا الانسان سبحان الله لا يسمع لنصيحه الناصحين سبحان الله نفس قارون نفس قارون لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين فماذا صنعت انانيته؟ اوردته موارد التهلكه فيش انسان اناني سبحان الله الا وهو يعني للاسف الشديد يجمع يعني يعني يعني والعياذ بالله ثمرات انانيته كبرا وكراهيه في قلوب الناس لانه تنزع المحبه في من قلوب الناس له وتوضع مكانها الايه؟ البغضاء والكراهيه. وكارثتنا اننا ننقسم الى قسمين. قسم يعمل وقسم ينتقد من يعمل. القسم اللي بيعمل ده واحد بالمئة وتسعة وتسعين بالمئة ينتقدون من يعمل لو كنا أمة تعمل هل هل كنا كما هو وضعنا الحالي أمة مستهلكة يدها سفلى ويأتي الآخر لنا بكل التقنيات والتكنولوجيا ورغم الامكانيات عندنا والمواد الخام عندنا والعقول المفكره عندنا الحمد لله رب العالمين والقلوب الصالحه عندنا وال يعني يعني لا ينقصنا شيء الا حسن التخطيط والتوكل على الله عز وجل لكن ان يجلس الانسان سبحان الله يعني يعني عشان يعني لا يفكر الا في نفسه لا يفكر الا في آه، انه هو عبقري زمانه وحتى تجد في المصالح الحكوميه او في البيت يقول لك هو انت عارف لولا صابر على على سوء خلق الزوجه انا كنت هدمت البيت ده من زمان فاعتبر ان هو الضحيه والاخر يقول لك ايه انا شمعه تحترق لتضيء للاخرين يا عم والله مش عايزين الشمعه دي بصراحه ده, ده, ده انت لتضيء الاخرين ده انت بتظلم الطريق امام الاخرين بالانا اللي عندك الانا دي تظهر متى لما تاتي النصيحه من انسان لا يحبك او لا تحبه واحد لا تحبه وينصحك في امر واضح المعلم